Hey des Aujourd'hui, j'ai décidé euh, de faire une vidéo sur ma transformation capillaire. Ouais, parce que j'ai décidé de me couper les cheveux. En fait, ça fait un moment que je veux me couper les cheveux, parce que j'aime bien avoir les cheveux courts et que je suis une grosse flemmarde. Bref, tout ça pour dire que j'ai attendu pas mal euh, euh, bah, depuis que j'ai laissé pousser mes cheveux pour venir ici justement et me faire couper les cheveux par Japonais. Parce que, on sait bien, les Japonais sont spéciaux, mais dans le bon sens. Et en fait, j'avais envie de changer complètement de tête. De faire un truc un peu waouh Différent. Donc, euh, bah. santé ça, hein. Je vais aller vers euh, le quartier de Harajuku qui euh, regorge de milliers de coiffeurs au style différent différents et bah on va y aller hein. Let's go. un café où tu peux jouer avec des euh, zibou Ah oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et ici, la Saint-Valentin, c'est un truc de ouf. Ils kiffent ça. En gros, la tradition, c'est les filles donnent des chocolats aux garçons qu'elles aiment bien. Et un mois après, le 14 mars, les garçons euh, sont censés euh, redonner l'appareil, voire un peu plus même. Donc voilà. je dois me manquer un truc parce que c'est bien par là. je J'étais pas loin. Mais je ne trouve pas. Le... Oh, attendez. Ah ouais, faut trouver quand même. Ah ouais j'étais pas sûre de trouver comme ça. Hein. On blanche. C'est le nom du coup. Euh, c'est normal que je sois passée devant. C'est quand même bien caché. il va falloir que j'y aille, mais je ne sais pas parler japonais. <laughs> Donc on va voir. 筋肉に合わないんだけど。いえば足系の色って、やっぱ透明感がある Yeah. Uhum. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça change, n'est-ce pas mais c'était le but recherché. Euh, je suis très contente bah, du résultat. Euh, je savais pas trop à quoi m'attendre, surtout le fait que bah, j'avais du mal à m'exprimer puisque c'était que des japonais et que du coup, euh, bah, moi je parle pas non plus des masses de japonais et eux pas beaucoup anglais du coup. Mais je suis plutôt très contente du résultat. Voilà, là vous le voyez pas trop bien, parce qu'il fait nuit maintenant, j'ai quand même passé euh, un peu plus de 3 heures dans, <laughs> dedans. Euh, mais du coup, euh, je, enfin, je referai une petite, une vidéo pour vous, vous le faire voir à la lumière du jour. quoi. Ça, donne mieux. Je vous conseille ce, salon qui s'appelle Brooch. En tout cas, je suis bien contente du résultat. Et ben voilà. Hey, bah, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la lumière du jour le résultat. Alors même moi, à la lumière du jour, j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus long que ce que je pensais hier. Hmm, mais il y a des teintes de gris, donc je ne comprends pas en fait. <laughs> Et donc du coup, euh, de toute façon, euh, je crois que ça va devenir mon, salon préféré, parce qu'ils sont très sympas à l'intérieur, et... Euh, bah, l'endroit est super cool quoi, vous, l'avez vu sur les vidéos, et puis bah Shota, qui est euh, le coiffeur qui m'a fait la coupe est très très sympa et très très compétent donc du coup bah j'y retournerai peut-être pour faire un peu plus, plus gris, plus, plus blanc euh, cette fois-ci parce que je ne comprends pas trop ma coupe en fait, euh, enfin ma, ma couleur mais bon, je suis quand même contente et puis ça change Allez, salut